हेलो यो फेसबुकमा मैले एउटा पोस्ट हालेको थिएँ जबको लागि भनेर तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो नम्बर हजुर हजुर त्यही त अनि कहाँ हुनुहुन्छ अहिले बसाइ कहाँ छ तपाईँको कहाँ हुनुहुन्छ अरे मैदेवी अहिले म मैदेवी बस्छु ए ठिकै छ हामी त्यसो गरौँ न अहिले तपाईँको अलिकति फर्म यहीँदेखि हामी भरेर राख्छौँ भोलि हाम्रो दस बजे अफिस खुल्छ या बालकुमारीमा छ अफिस होइन तपाईँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन हजुर दस बजे अनि दस बजे अप्सन पनि हजुर हजुर यसो गर्नुहोस् न तपाईँको नाम के के हो पुरो नाम यसो भन्नुहोस् त मेरो बाउको नाम हजुर बाउको नाम के हो आमाको नाम निरा राई निरा हजुर निरा धेरै रिसाउनुहुन्छ उहाँ हजुर उहाँ धेरै रिसाउनुहुन्छ हौ निराजी ए गीतै बनेको थियो क्या निरा जहिले रिसाउने भनेर त्यही भएर अनि हजुरबाको नाम हजुर बम बहादुर भाइ बम के लौरेमा भर्ना हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन पहिला हुनुहुन्थ्यो ए त्यही त नामै बम रहेछ होइन अनि हजुरआमाको नाम हजुरआमाको नाम जानकी राई जानकी हजुर उहाँ चाहिँ एकदम कमल हिटेवाला हुनुहुन्छ जस्तो छ है उहाँ हुनु न अहिले ए सरी अनि त्यहाँदेखि के अरे तपाईँको के अरे श्रीमतीको नाम को नाम हजुर यहाँ फर्ममा आएको छ फर्ममा आएको छ ए छैन अनि तपाईँको सेक्स के हो हजुर मेल ए सेक्स मेल भन्नुभयो है अनि मेल भएको कति वर्ष भयो तपाईँ पाँच छ महिना भयो ए पहिला चाहिँ के फिमेल हुनुहुन्थ्यो दाजु पहिला फिमेल हुनुहुन्थ्यो तपाईँ मैले बुझिनँ भनेको त्यो तपाईँको सेक्स भयो कति महिना भयो भनेको ए त्यो मेल फिमेल हुन्छ नि त सेक्स ए त्यो त कति हो कति ए धेरैचोटि भइसक्यो है सेक्स <laughs> ए ल ठिक छ ठिक छ अनि त्यहाँदेखि अहिले केमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले यतिकै ए तपाईँको छोराछोरीको नाम छैन ए छैन नै ए ठिक छ ठिक छ अनि फेसबुकमा त्यसरी कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ त्यसरी जब पाइन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुर फेसबुकमा कमेन्ट गरेर जब पाइन्छ जस्तो लाग्छ कमेन्ट के सेभेन होइन मैले इनबक्स पनि गरेको तपाईँलाई चाहिँ यो कुनै जबको लागि कल गरेको होइन तर जसमा रमाइलो कल प्याङ कल गरिरहेछु है हजुर हजुर र म तपाईँलाई के भन्छु भने मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ कमेन्ट नगरिदिनु होला क्या यस्तै यस्तै कलहरू तपाईँलाई आउन सक्छ होइन नम्बर पब्लिक फेसबुक भनेको एउटा पब्लिक ठाउँ हो त्यो सबैले तँलाई कतिजना हैरान पार्न सक्छन् होइन त्यही भएर त्यस्तो नगरिदिनु त्यही भन्नको लागि मात्रै मैले तपाईँलाई कल गरेको है जब भनेको अब मान्छेले खोजेर त पाउँदैन एकदमै अलिक गाह्रै छ नेपालको ठाउँमा साँच्चै भन्नु पर्दा त्यही भएर धेरै नेपाली विदेशीका पनि छन् होइन अब आफूले अलिकति मेहनत गर्ने हो र लकको पनि अलिकति केही हात त पक्कै पनि हुन्छ आफ्नो लक र आफ्नो मेहनतलाई सँगै अगाडि बढाउनुहोस् र यस्तो फेसबुकमा चाहिँ कहिले पनि नपत्याउनु होला है मेरो पनि धेरै साथीहरू यसरी डुबेका छन् होइन फेसबुकमा अझ त्यो जुन पोलहरूतिर वालहरूतिर जुन टाँसेको हुन्छ नि फ्रीमा यताउति भन्दा त्यस्तो जबको चाहिँ कहिले विश्वास नगर्नु होला है हजुर ल साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद ल काठमाडौँ एउटा व्यस्त सहर न त यहाँको रोड सडक नै खाली हुन्छ न त आकाश नै चौबिसै घन्टा एउटा बिजी सहर र यो बिजी सहरमा कतिजना आफ्नो सपना बोकेर आएका हुन्छन् र कतिजना सपना अलरेडी बनाइसकेर आएका पनि हुन्छन् र विशेष गरी अहिले हामी जबकै प्रयाङ गरिरहेको छ जबकै कुरा गरौँ र जहाँसम्म जबको कुरा छ काठमाडौँको हरेक गल्ली गल्ली हरेक पोल पोलमा जहाँ पनि तल देख्न सक्नुहुन्छ अफर अफर यतिजना मान्छे चाहियो यताउति धेरै पैसा पनि लेखिएको हुन्छ त्यहाँनिर तर के हो साँचो हो त यो कदापि पनि साँचो हुन सक्दैन किनकि मैले देखेको छु र भएको छु र कति प्र्याङ्क मात्रै गर्नु आज एकजना अलिकति सबक नै सिकाउनु त अलिकति म रुड भएर बोलेको छु यसमा त्यही पनि सायद रुड हुनु आवश्यकता पनि थियो होला किनकि म एकजना रुड हुँदाखेरि सायद धेरैजनाले एउटा मेसेज पनि जान सक्छ र पक्कै पनि तपाईँले यसबाट केही मेसेज पाउन सक्नुहुन्छ होला अहिलेको लागि यो प्र्याङ्क तपाईँले यो फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको रहेछ जबको लागि जब भ्याकेन्सी छ भनेर एउटा अहिले बालकुमारीमा हो कि र सिधा कुरा भन्नु पर्दाखेरि यो नाइटको चाहिँ चाहिएको होइन ट्रेनिङहरू सब दिइसकेको छ डेको पाउँछ पाउँदैन मर्निङ भन्नाले कति बजे कति बजीसम्म हुन्छ बजीदेखि त्यो चाहिँ के फिक्स हुन्छ ट्रेनिङ सबै लिइसकेको छ डकुमेन्टहरू पनि सबै छ ए हजुर ए हजुर कुन ठाउँबाट ट्रेनिङ दिनुभयो ट्राभल भनेपछि कुन होबाट भन्नु चाहिँ नाम थाहा होला नि ए हजुर यसको लागि भोलि एकचोटि दस बजेतिर होइन होइन सिधै म सिधा कुरा भन्नुपर्दा बेरोजगारमा चाहिँ एकखेप पैसै हुँदैन होइन त्यो त आउनु डकुमेन्ट भर्नु त्यत्रो कुरा हुँदैन त्यही फोनदेखि तपाईँलाई कल गरिरहेछु त्यो फर्मसम्म भनौँ हामी विडन ह्याभ मनी हामीसँग पैसा छैन है सिधै कुरा यस्तै पहिला पनि तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ यहाँ सुन्नु न हेलो हेलो सिस्टर यहाँ सुन्नु यहाँ सुन्नु मेरो कुरा भनेपछि हामीले तपाईँलाई जब पाउनुलाई हामीले तपाईँलाई पे गर्नु पऱ्यो सुरुमा पैसा अनि हामीले जब पायौँ होइन त होइन म त एउटा कुरा कन्फ्युज छु जो मान्छे एक त बेरोजगार हुन्छ उसले कहाँदेखि तपाईँले ल्याएर पैसा दिन्छ क्या त हजुरले ट्रेनिङ गरेर ट्रेनिङ ट्रेनिङ त ट्रेनिङ त गरिसकेको छ र जब ट्रेनिङ गरिसकेको छ फेरि किन डबल ट्रेनिङ भने हजुरले ट्रेनिङ लिनु हो त्यहाँनिर भएन नि त त्यहाँनिर भएन र त तपाईँलाई कल गरेको त न तपाईँलाई किन कल गर्नु त म तिनी तिनी ट्राई गरिहाल्छ त्यहाँनिर त मतलब हाम्रो पनि जब प्लेसमेन्ट हो हामीले नि अफिस खोलेर this is not call uh जब प्लेसमेन्ट है दसजनाको पैसा लिएर एकजनालाई जगिर दिने त्यसलाई त जब प्लेसमेन्ट भन्दैन बुझ्नुभयो नि तपाईँले यसरी तपाईँले हाम्रोबाट ट्रेनिङ लिएर जब पाएको थिएन भने हजुरले यसो भन्न मिल्छ त हजुरले अर्कै ठाउँबाट ट्रेनिङ भएको छ त्यहाँसम्म हामीले किन भनिदिन्छ मान्छेले जाहिर यहाँ सुन्नु यहाँ हेलो हेलो यहाँ यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँ जसमा एउटा एन्सर दिनुहोस् कि मान्छेले जाहिर किन खान्छ पैसाको लागि खान्छ नि पैसा नभएर खान्छ नि त पैसा पैसाको पैसाको आवश्यकता परेर खाने तपाईँ त्यो तपाईँ फेसबुकमा किन त्यस्तो जताभावी पोस्ट गरिदिइराख्नु भएको छ तपाईँ किन फेसबुकमा जता पोस्ट गरिदिएर मान्छेले झुक्याइराख्नु भएको छ तपाईँ किन यसो इग्नोर गर्नु तपाईँ कस्टमर कल यसरी इग्नोर गर्नुहुन्छ तपाईँ त कल सेन्टरको होइन मलाई यसको एन्सर दिनुहोस् न तपाईँले किन यसरी पोस्ट गर्नुभएको थियो के किन झुकाइराख्नु भएको छ त आज म फसेँ मेरो साथी फस्यो तपाईँ कतिजनालाई तपाईँ कतिजनालाई झुक्याउनुहुन्छ आज तपाईँलाई कति चाहिँ पैसा चाहिन्छ भन्नुहोस् बरु हामी बरु सब बेरोजगार उठाएर तपाईँलाई पैसै दिन्छौँ सिधै पैसा माग्नु वी क्यान पे यु हामी साह्रो गरेको पनि छैनौँ र तपाईँ त्यसरी झुक्याउने काम चाहिँ नगर्नु क्या सिस्टर प्लिज प्लिज प्लिज तपाईँलाई मैले झुक्याएको छु मेरोमा ट्रेनिङ लिएर जानु तपाईँले जब पाउनुहुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउनु तपाईँलाई म जब दिन्छु ट्रेनिङ जानु तपाईँले जब पाउनु जब जब मान्छे जब मान्छेले पैसा नभएर गरेर तपाईँले उल्टै पे गरेर त्यसलाई जाहिर कसरी भनिन्छ तपाईँलाई पे गरेर तपाईँलाई उसले पैसा दिएर चाहिँ अनि टक्कसँग कुर्सीमा पनि यस्तो जागिर हो त्यसलाई घुस करप्सन भनिन्छ तपाईँ एक किसिमले करप्सन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले फेसबुकमा जे बारे पुस्ट नगर्नु तपाईँको प्रमोसन तपाईँ खुल्ले आफ्नो प्राइभेट रूपमा गर्नुहोस् होइन तपाईँले गर्दा धेरै युवाहरू फसेका छन् क्या यहाँनिर म फसेको छुइनँ तर मेरो साथीहरू सबजना फसेको छ किन चाहिँ पर्छ युवाहरूलाई तपाईँको प्रब्लम तपाईँको प्रब्लम के हो तपाईँ हामीले के चाहनुहुन्छ क्या तपाईँसित बरु पैसा चाहनु चाहन्छु भन्नु होइन तपाईँसित इन्डाइरेक्टली घुमाएर ट्रेनिङ छ नि जब हामी ट्रेनिङ लिइसकेको छ भने किन फेरि ट्रेनिङ लिनु पऱ्यो जब तपाईँको नोयन गरिसक्यो भने तपाईँको फेरि नोयन गर्नुहुन्छ अहिले अफिस टाइम होइन office why did you receive my call तपाईँ किन हाम्रो प्राइभेट नम्बर पोस्ट गर्नुभयो अफिस टाइम होइन त ल्यान्डलाइनको नम्बर पोस्ट गर्नु पर्थ्यो अफिसको नम्बर पोस्ट गर्नु तपाईँ किन आफ्नो पर्सनल नम्बर पोस्ट गरिराख्नु भएको छ तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् म तपाईँलाई कुनै गुनासो छैन तर एउटा यति बुझ्नु तपाईँसँग नझुकाइदिनु है किनकि देशमा धेरै आश गरेको हुन्छ मान्छे तपाईँ जस्तो मान्छेहरूले गर्दाखेरि मान्छे विदेशी जान बाध्य हुन्छ किनकि यहाँ देख्छ केही छैन नेपालमा तपाईँ जस्तो मान्छेहरू गर्दा यस्तो भइरहेछ तपाईँ जागिर दिन सक्नुहुन्छ ट्रेनिङ दिनु बरु पछि स्यालेरीबाट पैसा काट्नु तर अगाडिदेखि पैसा माग्ने होइन क्या किनकि मान्छेले पैसा नभएर जागिर खान्छ पैसा भएर कोही पनि जागिर खान गएको हुँदैन उसले कहाँदेखि लिएर पैसा नभएको मान्छेले कहाँदेखि लिएर तपाईँको फिफ्टिन हन्ड्रेड इभन उसको हन्ड्रेड रुपिस हुँदैन तपाईँले त बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त तपाईँ पढे लेखेको मान्छे तपाईँको दिमाग यही हो तपाईँको यही हो अलिकति बुझ्नु पर्दैन नन चेन्ज स्टाफ हो भने त तपाईँले पढेको अर्थ के हो त पढ्यो कि तपाईँको एसएलसीमा मार्क्स ल्याउन मात्रै हो पढेको अर्थ बुझ्नु पऱ्यो नि त पढेको अर्थ भनेको बुझ्नु हो तपाईँले खै के बुझ्नुभयो तपाईँ you're you're working like servant तपाईँ त्यहाँको स्टाफ होइन युआर वर्किङ लाइक सर्भेन्ट तपाईँ त्यहाँको सर्भेन्ट जस्तो काम गरिराख्नु भएको छ म okay thank you so much thank you so much म तपाईँसँग रुड हुन सक्छु त्यो मैले कल आफै नै काट्दैछु ओके र अन्तिममा कसैले नझुक्याउनु होला तपाईँलाई यो रेकर्ड के कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्टमा आफ्नो कमेन्ट छोडिदिनु होला ताकि मलाई पनि फिल होस् मैले राम्रो गर्दैछु या नराम्रो गर्दैछु भनेर र जहाँसम्म यो जुन सेकेन्ड मैले जुन रेकर्ड तपाईँलाई सुनाएँ यो रेकर्ड चाहिँ एउटा यथार्थ पनि हो है मेरो लगभग लगभग त्यस्तै दस पन्ध्रजना साथी यो केसमा ठगिएका पनि छन् र सायद भोलि तपाईँको साथी पनि ठगिन सक्छन् त्यसैले एज रेगुलर म सब्सक्राइब यताउति गर्न भन्दिनँ तर सब्सक्राइब गर्नुभयो भने त्यही हो तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु म जे जे नयाँ अपडेट हाल्दै जान्छु तपाईँले नोटिफिकेसन पाउँदै जानुहुन्छ र म मेन तपाईँलाई मेरो पर्सनल रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने यो म्यासेज चाहिँ जति सक्दो आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर क्लियर गरिदिनु होला किनकि आज मेरो दस पन्ध्रजना साथी ठगियो भोलि तपाईँको पनि ठगिन सक्छन् त्यसैले यो ठगी हुने क्रमबाट रोक्यौँ ओके अहिलेको लागि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको साथको लागि म सधैँ नै आभारी छु